त्यो विषयमा नि कुरा गऱ्यौँ त्यस अन्तर्गत चाहिँ अब फिजिकल ट्रेडिसनल मार्केटिङ एउटा अर्को डिजिटल मार्केटिङ हो त्यो विषयमा पढ्यो है त्यो अन्तर्गत के गर्छ हो त्यो कुराहरू पनि हामी क्लियर भयो अनि यस पछाडि डिजिटल मार्केटिङको पनि अब प्रकारहरू हुन्छ होइन त्यसमा तिनवटा प्रकारहरू रहेछ है त्यो विषयमा फ्री मार्केटिङ पेड मार्केटिङ अनि कन्टेन्ट मार्केटिङ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले हिजो बुझ्यौँ exactly exactly absolutely thank you so much र आज त्यही कुरालाई हामी कन्टिन्यू गर्दै अब अलिकति हामी चाहिँ अझ डिजिटल मार्केटिङलाई अझ बृहत ढङ्गबाट चाहिँ आजको सेसनमा हामी हेर्छौँ यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ गएर सो सिम्पली हामीले के बुझ्नुपर्छ भने डिजिटल मार्केटिङ अब तपाईँको यसको स्टार्ट भनेको तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ नाइन्टिन नाइन्टी सिक्स अराउन्डबाट स्टार्ट भएको पाइन्छ यसको हिस्ट्री हेर्ने हो भने होइन र हिजोको समयमा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू के गर्थ्यो भन्दाखेरि आफ्नो के अरे सामानहरू बेच बेच्नका लागि होइन आफ्नो आफूसँग भएको जे छ होइन चाहे त्यो आर्टसँग रिलेट होस् चाहे त्यो चाहिँ आफ्नो के अरे क्लोथ सप होस् चाहे उसँग भएको चाहिँ कुनै कस्मेटिक प्रडक्ट होस् अथवा उसँग भएको कुनै पनि सामानलाई चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ बेच्नका लागि मान्छेले के गर्थ्यो ट्रेडिसनल्ली एउटा चाहिँ सप खोलेर बस्थ्यो अनि त्यस पछाडि पसल कुदेर बस्थ्यो होइन त्यो किसिमको सिस्टमहरू चाहिँ त्यो किसिमको आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि मात्र त्यो त्यो किसिमको फेजहरू थियो होइन अब अहिले चाहिँ हो के अरे चाहिँ मान्छेले चाहिँ जो व्यवसाय बिजनेस गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब पसलमा यसरी कुरेर हात बाँधेर कुरेर बस्ने होइन अबको टाइम चाहिँ अबको टाइम भनेको यस्तो टाइम हो हामीले चाहिँ आफ्नो प्रडक्टलाई सकेसम्म हरेक मान्छेको हातमा भएको मोबाइल मोबाइलमा पुर्याउने समय हो अनि त्यो हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्म्सले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एभाइलेबल गराएको छ आजको आजको टाइममा चाहिँ र अब डिजिटल मार्केटिङको तपाईँको चाहिँ म यहाँ स्क्रिन सेयर गर्छु डिजिटल मार्केटिङ त एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हो है तुल सर शुभम सर एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हो डिजिटल मार्केटिङ जसरी हामीले अफिलिएट मार्केटिङ च्याप्टर पढिराखेका छौँ अफिलिएट मार्केटिङ च्याप्टर पढिराखेका छौँ भोलि अब तपाईँहरू अफिलिएट मार्केटिङ बाहेक छुट्टै म डिजिटल मार्केटिङ गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ भने त्यसको छुट्टै तपाईँहरूले फेरि त्यही त्यही दुनियाँमा जान सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ है तर अब त्यो गर्ने नगर्ने तपाईँहरूको इच्छा हो तर हामी मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यतिसम्म सिकाउँछु बेसिक तपाईँहरूले चाहिँ अफिलिएट बिजनेस गर्नको लागि चाहिने basic digital marketing basic intermediate होइन तपाईँहरूले आफ्नो व्यवसायलाई पनि प्रमोट गर्न सक्ने हिसाबले प्लसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अफिलिएट बिजनेस गर्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ ट्राफिक जेनेरेट गर्ने सम्म चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ बनाएर छोड्छु रेस्ट अफ कुरा जस्तो हो तपाईँहरूले आज पनि हामी गुगलमा गएर हेऱ्यौँ भने होइन तपाईँको चाहिँ अस्ति पनि सुरुमै पनि तपाईँहरूलाई सायद मैले सेयर गरेको थिएँ होइन अफिलिएट मार्केटिङ हाम्रो सेभेन्टिन बिलियन डलरको एउटा मार्केट क्याप हो भने डिजिटल मार्केटिङको आज मार्केट क्याप कति छ भनेर भन्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति छ त three hundred twenty one billion चाहिँ यसको ओभर टोटल मार्केट क्याप चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङले चाहिँ क्याप्चर गरेको छ है अनि यसमा तपाईँको डेटा हेर्ने हो भने तपाईँको यहाँ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ स्किल सिक्ने डिजिटल मार्केटिङसँग स्किल सिक्ने मान्छे चाहिँ के छ एकदमै थोरै हुनुहुन्छ एकदम कम हुनुहुन्छ है एकदम कम हुनुहुन्छ त्यो कारणले पनि यो धेरै अपर्च्युनिटी छ यो डिजिटल मार्केटिङ साइडमा है त्यसलाई अझ हामी के लाएर हेर्छौँ हाम्रो चाहिँ ट्राफिक जेनेरेट गर्ने मुख्य सोर्स के रहेछ त हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ रहेछ है हामीले चाहिँ भोलि त तपाईँको तपाईँको आफ्नै व्यवसायमा पनि ट्राफिक जेनेरेट गर्नु पऱ्यो भने अथवा अफिलिएट बिजनेसमा पनि तपाईँले अब ट्राफिक जेनेरेट गर्नु पऱ्यो भने डिजिटल मार्केटिङ गर्ने चाहे त्यो फ्री मार्केटिङ होस् त्यो चाहे पेड मार्केटिङ होस् चाहे त्यो कन्टेन्ट मार्केटिङ हो तिनवटा क्याटेगोरीको लागि युज गर्ने अब हामीले अब डिजिटल मार्केटिङलाई हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङभित्र आउने कुराहरू चाहिँ के के छ त भन्ने कुरा थोरै हेरौँ होइन तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङभित्र हामीले पढ्ने च्याप्टरहरू चाहिँ के के हो त भन्दाखेरि हामीले फेसबुक मार्केटिङ एउटा चाहिँ के हो त डिजिटल मार्केटिङकै पार्ट भयो अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ इन्स्टाग्राम मार्केटिङ इन्स्टाग्राम मार्केटिङ यो पनि तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङभित्रै भयो त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अब युट्युब मार्केटिङ यो पनि हो के चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङभित्रै भयो अब तपाईँको यो बाहेक अब तपाईँको अरू के के छ त भन्दाखेरि इन छ होइन अनि त्यस पछाडि त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ ट्विटर छ होइन ट्विटर छ है अनि त्यस पछाडि आएर वाट्सएप छ होइन वाट्सएप छ यस पछाडि हजुर पिन्ट्रेस्ट भन्ने छ होइन पिन्ट्रेस्ट भन्ने छ है अरू के के छ रेडिट छ होइन अरू के के छ सर टिकटक टिकटक छ होइन टिकटक छ दोज आर यो अब यो पछाडि अर्को इमेल अझ गुगल मार्केटिङ गुगल मार्केटिङ फेरि छुट्टै भयो गुगल मार्केटिङ भयो होइन एउटा गुगल गुगलको मार्केटिङ भयो टुल्स भयो होइन अनि त्यस पछाडि आएर यो बाहेक लास्टमा तपाईँको अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एसइओ पनि डिजिटल मार्केटिङ नै हो एसइओ भयो होइन यस पछाडि आएर एसइओ पछाडि तपाईँको चाहिँ इमेल मार्केटिङ इमेल मार्केटिङ हुन्छ इमेलबाट मार्केटिङ गर्नेलाई पनि तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ क्याटेगोरीमै गन्छौँ है गन्छौँ राइट सो हामी चाहिँ यो सेसनमा हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि शुभम सर तुल सर हामीले मुख्य गरेर म तपाईँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी के सिक्छौँ भने यसको फिचरको सबभन्दा फर्स्टमा त मार्केटिङ जान्नुभन्दा अगाडि के जान्न आवश्यक छ यसको फिचर जान्न जरुरी छ नि त होइन तुलसन के के यसको फिचर छ भन्ने कुरा जस्तो फेसबुकको फिचर के छ युट्युबको फिचर के छ तपाईँको चाहिँ यतापट्टि गुगलको फिचर के छ अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ लिङ्केडिनको जब हामीले चाहिँ फिचरलाई युज गर्छौँ हामीले चाहिँ त्यो के अरे त्यसको चाहिँ एक्ज्याक्टली के भन्दाखेरि फिचर चाहिँ हामी जब थाहा पाउँछौँ अनि हामीलाई युज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या है जस्तो हो अब के अरे जस्तो घर बनाउन पनि त के अरे चाहिँ हाम्रो के अरे त्यसहरूलाई अब कन्स्ट्रक्सनमा थाहा छ होइन अब चाहिँ के अरे मसला यस्तो होइन तपाईँको चाहिँ इँटा यो माटो यो भनेपछि जब थाहा हुन्छ अनि रड यो भनेर थाहा हो के अरे थाहा भइसकेपछि बल्ल हामी के गर्छौँ त बिल्ड गर्छौँ बनाउँछौँ त्यस्तै मार्केटिङ गर्नका लागि पनि त तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ यसरी काम गर्छ यो चाहिँ यो यो चाहिँ यो भनेर जब हामी थाहा पाउँछौँ अनि बल्ल हामीलाई चाहिँ के हुन्छ मजाले चाहिँ के हुन्छ थाहा हुन्छ अनि हामी मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई है सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी के चाहिँ सिक्छौँ भने यो धेरै धेरै मार्केटिङ साइटहरू भयो होइन यिनीहरू भनेको धेरै मार्केटिङ साइटहरू भयो म तपाईँहरूलाई मुख्य गरेर फेसबुक युट्युब र गुगल गुगलको चाहिँ गुगलको चाहिँ टुल्सहरू विशेष गरेर म तपाईँहरूलाई सुरुमा चाहिँ सिकाउँछु है टुल्सहरू शुभम सर अनि म जहिले पनि मेन्टर मेन्टरले पनि मलाई ए नै भन्नुहुन्छ अनि म तपाईँहरूलाई पनि ए नै भन्छु सबभन्दा एकैचोटि चारैतिर नजाने तपाईँहरूले एकैचोटि के अरे फेसबुक नै गर्छु युट्युब के अरे ऊ नि गर्छु होइन सकेसम्म युट्युब र म चाहिँ युट्युब फेसबुक लानुहोस् भन्छु इन्स्टाग्राम टिकटक सक्नुभयो भने सक्नु भएन भने जस्ट तपाईँले चाहिँ लाने कुन त भन्दाखेरि फेसबुक युट्युब लानुहोस् सक् सक्नु भएन भने चाहिँ सक्नु भएन भने यो दुईवटालाई लानुहोस् सक्नुभयो भने मात्र बाँकी रेस्ट अफ ला लानुहोस् किनभने हामीले प्लाटफर्मलाई यत्तिकै चलाएर ओपन गरेर मात्र पनि त भएन नि त क्वालिटी क्वालिटी हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने पनि कुरा हुन्छ है शुभम सर होइन तुल सर अनि वान वान बाई वान हामीले चाहिँ अपग्रेड गर्दै जाने लेटर अन के गर्ने त one by up one upgrade गर्दै जाने सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ के जान्छौँ भन्दाखेरि we we will we will learn about about तपाईँको चाहिँ अबाउट फिचर्स है फिचर्स के के फिचर्स हामी सिक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ फेसबुकको फिचर सिक्छौँ अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ युट्युबको सिक्छौँ त्यस पछाडि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ युट्युबको सिक्छौँ त्यस पछाडि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुगलको सिक्छौँ होइन गुगलको सिक्छौँ अनि बल्ल रेस्ट अफ कुराहरू हामी सिक्दै जान्छौँ अहिले सुरुमा यति यति कुरालाई हामीले चाहिँ सिकेर जान्छौँ अनि बाँकी कुराहरू फर्दर कन्टिन्यू गर्दै जाँदाखेरि हामी सिक्दै जान्छौँ है त शुभम सर तुल क्लियर सो अब तपाईँ हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी हामी हामीसँग त आफ्नो प्रडक्ट हुन्छ भोलिको दिनमा हामीले आफ्नो प्रडक्ट कि त कि त क्रिएट गरेर राख्छौँ कि त मल्टिभर्सिटीसँग हुन्छ होइन त्यसरी आफ्नो प्रडक्ट हुन्छ आफ्नो सर्भिस हुन्छ आफ्नो प्लेटफर्म हुन्छ त्यसलाई रिच आउट गर्ने प्लेटफर्महरू यही यही प्लेटफर्महरू जस्तो हामी भोलिको दिनमा कन्टेन्ट क्रिएट गर्न पनि सिक्छौँ होइन जस्तो के अरे चाहिँ युट्युबमा विशेष गरेर के छ भन्दाखेरि युट्युबको च्याप्टरमा हामी आउँछौँ भोलि भोलि अपकमिङ डेजमा युट्युबमा मुख्य गरेर कसरी हामीले प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि युट्युबलाई जस्तो तपाईँहरूले आफ्नो कोर्स बनाउनुहुन्छ भने certain certain forty fifty percent sixty percent युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ राइट आफ्नो ah. आफ्नो ट्रेनिङको बारेमा आफ्नो कोर्सको बारेमा भोलि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि जहाँबाट तपाईँको के हुन्छ त त्यहीँबाट तपाईँको ट्राफिक जेनेरेट हुने मोर चान्सेस हुन्छ है शुभम सर के अरे चाहिँ तुल सर क्लियर मैले भनेको बुझिराख्नु भएको छ जस्तो हो हामीले लास्ट टाइम चाहिँ आफ्नो के अरे ट्रेनिङहरू बनाउन सिक्यौँ अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको स्लाइडहरू बनाउन सिक्यौँ होइन भोलिको दिनमा तपाईँहरू फर्दर कन्टिन्यू गरिराख्दाखेरि तपाईँहरूले सर्टेन अब के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्दै जान्छौँ होइन कन्टेन्ट क्रिएट गर्दै जाँदाखेरि सर्टेन कुराहरू तपाईँले मल्टिभर्सिटी इन्स्ट्रक्टरबाट लानुहुन्छ सर्टेन कुराहरू सर्टेन कुराहरू चाहिँ हामी कहाँबाट लान्छौँ त युट्युब सोसल मिडिया यो साइटहरूबाट लान्छौँ क्लियर हुनुहुन्छ नि तोक्जान मात्र यो हो कि तपाईँको सबैले चलाउन त चलाएको छ नि त शुभम सर होइन फेसबुक सबैले चलाछ युट्युब सबैले चलाछ टिकटक सबैले चलाएको छ तर कसैले के अरे एकदमै बुझेर चलाउने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै के छ त कस्तो रहेछ है तपाईँहरूलाई अल्गोरिदमको बारेमा तपाईँहरूले थाहा छ कि थाहा छैन जस्तो हो एटिन इयर्सभन्दा मुनिको चलाउनेको तपाईँको चाहिँ फेसबुक टिकटक म्यासेन्जर छुट्टै हुन्छ के अरे टिकटक होइन तपाईँको गुगल विशेष गरेर जिमेल होइन युट्युब युट्युब बच्चाहरूले हेर्ने चाहिँ तपाईँको गुगल अकाउन्ट छुट्टै हुन्छ शुभम सरलाई थाहा छ यो थाहा छ है तुल सरलाई थाहा थियो थाहा हुनुपर्छ जस्तो तपाईँले बच्चाहरूलाई आफ्नो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ युट्युब चलाउन दिनुहुन्छ अथवा चाहिँ म्या म्यासेन्जर चलाउन दिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यही अनुसारको सेटअप गरिदिनुहोस् है किडहरूले चलाउने छुट्टै जिमेल तपाईँले सुरुमा चाहिँ जिमेल अकाउन्ट ओपन गर्दाखेरि जिमेल ओपा ओपन अकाउन्ट ओपन गरिदिने एउटा बच्चाहरूको लागि जिमेल अकाउन्ट ओपन गरिदिने है यहाँ अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ हो के अरे चाहिँ बच्चाहरूको लागि छुट्टै एउटा हो के अरे चाहिँ अकाउन्ट हुन्छ है यहाँ यहाँ यहाँबाट गएर तपाईँले यो भर्दै जानुहोस् अनि त्यस पछाडि फर माई किड्स भन्ने अप्सन आउँछ नभए हो के अरे तपाईँलाई म हो के अरे सपोर्ट पनि गरौँला होइन सपोर्ट पनि गरौँला र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ तपाईँले बच्चाहरूको लागि छुट्टै तपाईँले चाहिँ अकाउन्ट दिने है यो धेरै आमा बुवाले प्यारेन्ट्सले उनीहरूले के गरिरहेछन् भन्दाखेरि आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ कराई मात्र राखेका छन् क्या ए मेरो छोराले फेसबुक चलायो मेरो छोराले युट्युब मात्र हेऱ्यो होइन अनि त्यो युट्युब हेर्ने क्रममा फेसबुक हेर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ गलत कन्टेन्ट युज गर्न पुग्छन् यदि जस्तो एटिन इयर्सभन्दा माथिले हेर्ने त अलिकति फरकै कन्टेन्ट आउँछ होइन अनि त्यस पछाडि एटिन इयर्सभन्दा मुनिले हेर्ने फरक कन्टेन्ट आउँछ सो तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईँ हामीले हेर्ने छुट्टै यो अकाउन्ट्स हामीले हो के अरे जुन युट्युब चलाउँछौँ हामीले जुन फेसबुक चलाउँछौँ यो हाम्रो लागि हो तर तपाईँले आफ्नो नानी बाबुहरूको लागि चाहिँ छुट्टै एउटा अकाउन्ट क्रिएट गरिदिने युट्युब यु के अरे जिमेलको अनि त्यहीँबाट युट्युब पनि चलाउन दिने त्यहीँबाट युट्युब पनि चलाउन दिने अनि के अरे म्यासेन्जर चलाउँछन् भने तपाईँले चाहिँ म्यासेन्जर किड्स चलाउन दिने अब पछाडि पछाडि अब उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब के अरे अपग्रेड गर्छन् होइन आफू जान्ने भए पछाडि क्लियर हुनुहुन्छ तुलसन है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अबको समयमा आफ्नो भाइ बहिनी नानी बाबुहरूलाई चाहिँ तपाईँको नचला भन्न त मिल्दै मिल्दैन किनभने त्यो भनेको धेरै हामी आफै पछाडि पढ्नु हो होइन आफै पछाडि पढ्नु हो टेक्नोलोजीलाई युज तर हामीले चाहिँ के चाहिँ गाइड गर्नुपर्छ भने कसरी चलाउने होइन यसको सेटिङ तिमीहरूले चलाउने सेटिङ कस्तो हुन्छ हामीले चलाउने सेटिङ कस्तो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझाउने अथवा चाहिँ आफूले पनि बुझेर त्यो काम चाहिँ गरिदिने जस्तो हो सानो बच्चाहरूले तपाईँको गलत कन्टेन्ट पनि आज कन्ज्युम गरिराखेको छन् बुझ्नुभयो नि के अरे चाहिँ किन किन त्यो गलत कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्न पुग्छन् भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ म्यानेज आफ्नो अकाउन्ट्स म्यानेज नभएर है सो त्यो कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट विशेष गरेर तुलसरको लागि अब हाम्रो पनि हो के अरे बालबच्चाहरू भएपछि हामी पनि गरौँला होइन शुभम सर ओके <laughs> सो <laughs> त्यो कुरा छ अब हामी सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि हामी फेसबुकबाटै जाउँ कि गुगलको म तपाईँहरूलाई गुगलको बारेमा आज सुरुमा चाहिँ अलिकति गुगलको केही कुराहरू टुल्सहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस पछाडि आएर बल्ल हामीले फेसबुक र युट्युबलाई बिस्तारै हामीले चाहिँ चलाउँदै चलाउँदै जा जाँदा चाहिँ ठिक हुन्छ होला है अनि अब एउटा हामीले काम पनि गर्नु पर्यो तपाईँहरूले आफ्नो के अरे स्लाइड बनाउँदै हुनुहुन्छ बनाउनुहोस् बनाउनुहोस् नभए बनाउनुहोस् नभए चाहिँ एउटा हामीले के प्र्याक्टिस गरौँ भने डेली बेसिसमा डेली बेसिसमा दुईदेखि तिन मिनटको कुनै पनि टपिकमा भिडियो बनाउने क्या कुनै पनि टपिकमा भिडियो बनाउने हुन्छ किनभने कन्टेन्ट मार्केटिङमा त्यो हामीले पछाडि पनि पढ्छौँ शुभम सर तुल सर जस्तो सुरु सुरुमा त अब तपाईँको चाहिँ बोल्दाखेरि ओ के अरे जिब्रो लर्खरेर अथवा चाहिँ ओ के अरे राम्रो नहोला एभ्रिडे तपाईँहरूले चाहिँ के प्र्याक्टिस गर्नु भने एउटा रुटिन बनाउनुहोस् होइन एउटा रुटिन बनाउनुहोस् यो टाइम यो थर्टी मिनट अथवा तिस मिनटको हो होइन जसरी चाहिँ एभ्रिथिङ इज टाइम म्यानेजमेन्ट यो टाइममा चाहिँ म भिडियो बनाउँछु भनेर चाहिँ दुई मिनटको चाहिँ दुईदेखि तिन मिनटको सर्ट भिडियो कुनै पनि टपिकमा बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ होला शुभम सर त्यसमा एग्री हुनुहुन्छ तुल सर कि मैले हो के अरे के मैले त्यसो अब पब्लिक स्पिकिङको नि ट्रेनिङ दिएर मात्र गर्ने भन्ने पब्लिक स्पिकिङको ट्रेनिङ त धेरै पछाडि हुन्छ होला तर अब हामीलाई ढिलो हुन्छ होला त्यही कारणले जति सक्नुहुन्छ जति जान्नुहुन्छ त्यति नै गरौँ न त जति जान्नु पछाडि बरु के मिस्टेक भयो त्यो कुराहरू हामी इम्प्रुभ गर्दै जाउँला है सो आजको समयमा तपाईँको भिडियो कन्टेन्ट एकदमै हाइली डिमान्डेड कन्टेन्ट हो मार्केटमा अनि पछाडि यो विषयमा नि हामी पढ्छौँ र तपाईँहरूले यसरी मजाले सर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिलेबस बनाउनुहोस् एनिथिङ तपाईँहरूले मैले पढाएको विषयमाथि नि तपाईँहरूले के अरे चाहिँ एक घन्टा मैले पढाउँछु त्यही एक घन्टा भित्रको अब तपाईँहरूले चाहिँ बनाउनु भए पनि हुन्छ दुई मिनट है अथवा आफ्नै कन्टेन्टमाथि पनि तपाईँहरूले चाहिँ बनाउनु भए पनि हुन्छ दुई मिनट जस्ट दुई मिनट त्योभन्दा धेरै नबनाउनुहोस् होइन अब लामो भयो भने अथवा भयो भने त त्यो त राम्रै हो नभए चाहिँ दुई मिनटको हामी भिडियो प्र्याक्टिस गरौँ न त है अब त्यो गरी त्यो गरिसके पछाडि भोलि हामी प्र्याक्टिस हुँदै जान्छौँ र तपाईँको पन्ध्र बिस दिन पछाडि हामी युट्युबमा फेरि अपलोड गर्दै जान्छौँ राइट अपलोड गर्दै जान्छौँ अनि त्यो चाहिँ यति रिफाइन भएर आउँछ यति रिफाइन भएर आउँछ तपाईँ अबको दुई वर्ष चार वर्षमा चाहिँ प्रोफेसनल बन्नुहुन्छ क्या बुझ्नुभयो नि जस्तो मलाई मेरो म आफैले मेरो सुरुको भिडियो हेऱ्यो भने हाँस उठ्छ अनि सास उठ्छ अनि त्यो किन त भन्दाखेरि फेरि त्यही कुरा मैले नगरेको भए त आज म यो यो स्टेज यो ठाउँ त मैले लिन्थेन फट्टै भएर गर्नु चाहिँ पर्छ जस्तो सुकै होस् नो म्याटर सुरुको भिडियो मैले पनि हेरेको थिएँ <laughs> सेल्फी स्टिक लिएर होइन सेल्फी स्टिक यसरी लिएर रोडमा हिँड्दै होइन कन्भर्सेसन गर्दै बोल्दै हिँड्नु भएको थियो एकदम हाँस उठ्दो छ सुरुको भिडियो हेऱ्यो भने मैले के अना जस्तो लाग्छ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि गर्नै कुरा चाहिँ छोड्नु चाहिँ हुन्न होइन भिडियो बनाउनको लागि चार चार पटक प्र्याक्टिस गर्ने पाँच पटक प्र्याक्टिस गर्ने आधी घन्टामा इनफ आधी घन्टा इज इनफ फर यु अनि त्यस पछाडि चार मिनट पाँच मिनट बनाउने अनि त्यस पछाडि राम्रो के अरे युट्युबमै अपलोड गर्दै गए पनि हुन्छ हामी अब यु यही युट्युब सबभन्दा सुरुमा गुगलको केही टुल्सहरू प्रयोग गर्न सिक्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी के अरे चाहिँ युट्युब युट्युब सिकेर हामी लास्टमा चाहिँ तपाईँको फेसबुक मार्केटिङ सिकाउँला त्यसो गरौँला नि है तुल सर शुभम सर सो त्यो गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब युट्युबको के अरे युट्युबको भनेको गुगलको है हाम्रो शुभम सरको फोन आयो जस्तो छ कि कस फोन आयो सो गुगलको चाहिँ गुगलको चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट भनेको त अब जिमेल हो जिमेल भयो जिमेल नै सबै कुरा हो होइन के अरे जिमेल बन्ने बित्तिकै गुगल अकाउन्ट बन्यो है अनि त्यस पछाडि अघि मैले भने अब बच्चाहरूको लागि भने छुट्टै बनाइदिने आफ्नो लागि भने छुट्टै हुन्छ जब तपाईँहरूको यो जिमेल ओपन भइसक्छ अब यो इमेल मार्केटिङ गर्ने कुराहरू पछाडि हामी सिकाउला इमेल गर्न त यहाँ सबैलाई आउँछ मलाई लाग्छ होइन तुल सरलाई नै आउँछ के अरे शुभम सरलाई पनि आउँछ इमेल गर्न हामी सबैलाई आइहाल्छ यस पछाडि भनेको गुगलको चाहिँ टुल्सहरू छ क्या हामी विशेष गरेर हामी विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गर्नेहरू होइन तपाईँको चाहिँ अन्टरप्रेन्यर्सहरूको लागि होइन गुगलले चाहिँ यति टुल्सहरू प्रयोग गर्न दिएको छ यति धेरै टुल्सहरू गुगलले प्रयोग गर्न दिएको छ त्यो टुल्सहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने मात्र पनि अलमोस्ट हाम्रो धेरै बिजनेसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ सिस्टमाइज गर्न सकिन्छ है तपाईँहरूले चाहे भोलिको दिनमा अफिलेट बिजनेस गर्नुहोस् चाहे भोलिको दिनमा तपाईँहरूले हो के अरे आफ्नै बिजनेस गर्नुहोस् तर तपाईँहरूले चाहिँ गुगललाई चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ हो अब हामी त्यही सबै कुराहरू हामी सिक्दै जान्छौँ वान बाई वान सिक्दै जान्छौँ त्यसको लागि टुल्सहरू गुगलको टुल्स तपाईँ जब जिमेलमा जानुहुन्छ जिमेलमा गइसके पछाडि यो तपाईँको जिमेल भयो ए के अरे तपाईँको अकाउन्ट भयो अनि त्यस पछाडि आएर यो तपाईँको चाहिँ गुगल सर्चको अप्सन यो भयो यो बिजनेस स्विट जस्तो तपाईँहरूले गुगलमा चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्रोफाइल तपाईँहरूले बनाउन चाहनुहुन्छ भने ऊ यो बिजनेस प्रोफाइल भन्ने सेक्सनमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेस प्रोफाइल बनाउने अनि गुगलमा हामीले म्याप्स हेर्छौँ होइन गुगलमा म्याप्स यहाँ यहाँ यो यहाँबाट हामीले हेर्न सकियो प्ले गुगल प्ले यो प्ले स्टोर त तपाईँहरूलाई थाहा छ अनि त्यस पछाडि गुगलमा आएको कुनै पनि न्युजहरू होइन यसरी जस्तो हामीले क्लिक गऱ्यो भने कुनै पनि न्युजहरू गुगलले चाहिँ के दिन्छ यसरी ट्रेन्डिङमा दिन्छ अब यसमा पनि अब हामीले चाहेको कुन सम्बन्धी चाहिँ हामीले हेर्न चाहेको न्युज भन्ने कुरा हुन्छ अब बिजनेससँग रिलेट हो कि इन्भेस्टिङसँग रिलेट हो कि है इन्टरटेन्मेन्टसँग रिलेट हो कि गुगलले चाहिँ सबै यसरी यो न्युज दिन्छ हामीले गुगलबाट न्युज लान के अरे चाहिँ हेर्न चाह्यो भने छिटो न्युज हामीले चाह्यो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ अनि अब जस्तो इन्भेस्टिङसँग रिलेट तपाईँले अब यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँबाट अब न्युजहरू दिन्छ है तपाईँको चाहिँ यो यो गुगलकै टुल छ अब धेरै चलाउने तपाईँहरूले नै प्रा आफैले प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ जिमेल यो भइहाल्यो अनि गुगल मिट आज हामीले जुन मिटिङ गर्दैछौँ ए गुगल मिटबाट नै हामीले गरिरहेछौँ होइन तपाईँहरूले भोलिको दिनमा कुनै पनि क्लाइन्टसँग बस्नु पऱ्यो भने अथवा चाहिँ भोलिको दिनमा कोहीसँग मिटिङ गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ यो गुगल मिटलाई ओपन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि आएर जस्तो हामीले फेसबुकमा च्याट गर्छौँ म्यासेन्जर जस्तै त्यस्तै अब त्यस्तै गुगलको चाहिँ एउटा यो च्याट अप्सन छ होइन तपाईँहरूको चाहिँ कुनै मान्छेसँग चाहिँ इमेल इमेल चाहिँ लिस्टेड छ भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ च्याट गर्न सक्नुहुन्छ है गुगल च्याट गर्न सक्नुहुन्छ राइट यहाँ छ गुगलको यो च्याट गर्ने अप्सन हो गुगल च्याट होइन यो सबै के हो त तपाईँहरूले यसरी इमेल आफूसँग भइसके पछाडि के गर्न सक्नुहुन्छ च्याट गर्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ यो चाहिँ गुगल च्याट भयो अब त्यस पछाडि अब यस पछाडि तपाईँले आफ्नो चाहिँ ऊ के अरे चाहिँ कन्ट्याक्ट्सलाई है तपाईँहरूले चाहिँ ऊ के अरे आफ्नो मेबी अब हामी ऊ के अरे बिजनेस गर्ने भइसके पछाडि हामीसँग हामीले लिस्टिङ भन्छौँ क्या हामी त्यो एउटा च्याप्टर पढ्छौँ लिस्टिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो इन्टरनेट मार्केटिङमा हामी एक दिन पढ्छौँ पनि लिस्टिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कन्ट्याक्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बिजनेसमा कन्ट्याक्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हो त्यो कन्ट्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो गुगलमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ सर र चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ राइट अब अर्को अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ड्राइभ होइन तपाईँहरूले चाहिँ ऊ के अरे चाहिँ आफ्नो के अरे फो ऊ के अरे भिडियो बनाउनु भएको कुराहरू होइन कसैलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ अब यत्तिकै के भन्छ अरे फेसबुक म्यासेन्जरबाट त जाँदैन त्यो त होइन जान्छ त टु मिनटसम्मको जान सक्छ तर तपाईँको वान आवरको तपाईँको चाहिँ फिफ्टिन मिनट्सको तपाईँहरूले म्यासेन्जरमा पठाउनु भयो भने त्यो जाँदैन त्यो त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले भोलिको दिनमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो ड्राइभमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन यसरी तपाईँहरूले ड्राइभमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फोल्डर बनाएर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि यो फोल्डर बनाएर अपलोड गरिसके पछाडि भने तपाईँहरूले एक घन्टाको नि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ पाँच मिनटको पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ दुई मिनटको पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुगल ड्राइभ है तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ यो पनि अर्को छ होइन गुगलको यो टुल्समध्ये यो गुगल ड्राइभ पनि अर्को टुल छ है सो गुगलले दिएको ड्राइभ बुझिराख्नु भएको छ के अरे शुभम सर टुल सर है गुगल गुगल ड्राइभ है केही छ टुल सरको भन्नुपर्ने बुझिराख्नु भएको छ है यो कुरा हामी प्र्याक्टिकल्ली भोलि अब गर्दै गए पछाडि अझ धेरै कुरा बुझिन्छ ड्राइभमा तपाईँहरूले अब भोलि पर्सि अब ल साइमन सर ओ के अरे मेरो चाहिँ भिडियो आएन कहाँ हाल्ने नभन्नुहोस् ए सर ओ के अरे ड्राइभमा अपलोड गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि मलाई सेयर गरिदिनुहोस् भनेपछि चाहिँ टक्क तपाईँले भिडियो सिडियो बनाउनुहुन्छ ड्राइभमा टक्क अपलोड गर्नुहुन्छ तपाईँले सर र जसलाई पनि सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ अनि सर्टेन अब ड्राइभमा चाहिँ सर्टेन स्टोरेज मात्र दिन्छ अनि त्यस पछाडि आएर अब तपाईँहरूले अर्को चाहिँ क्यालेन्डर सेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डेली रुटिन जस्तो हो मेरो क्यालेन्डर के छ भन्दाखेरि मैले मन्थली क्यालेन्डर टक्क सेटअप गरेर राख्छु तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने आजको मेरो मेरो क्यालेन्डरमा के के छ त आज मैले गर्ने स्पेसियली कामहरू सर र यहाँ चाहिँ लिस्टेड छ होइन लिस्टेड छ अनि मैले यही क्यालेन्डर अनुसार के गर्छु त काम गर्छु होइन अब भोलिको भोलिको यो लिस्टेड छ अब आउने आउने तारिकको जतिको पनि इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट काम इम्पोर्टेन्ट कामहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ लिस्टेड हुन्छ होइन तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो क्यालेन्डर अझ आफ्नो टाइमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि है बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि लेट सपोज तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ट्वेन्टी फोर आवर्स हुन्छ ल म चाहिँ हो के अरे चाहिँ मे म चाहिँ यति आवर चाहिँ स्पोर्ट्सको लागि भनेर टक्क तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ टक्क चाहिँ सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ सो के अरे बरु हामी सिकौँला त्यो चलाउन पनि सिकौँला लेट सपोज अब अहिले त यो मेरो फेब्रुअरी वान मन्थको कम्प्लिटली सेटअप छ हामी अप्रिलको लेट सपोज अप्रिलबाट जाउँ न त होइन अप्रिलको म केही कुरा जस्तो लेट सपोज मार्च अप्रिल हाम्रो शुभम सरले चाहिँ जस्तो के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अप्रिलमा गएर तपाईँको चाहिँ अप्रिल बाह्रमा अब यसरी तपाईँले अब मजाले आफ्नो चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जानुहुन्छ अनि सेटअप गर्ने यहाँ आफ्नो क्यालेन्डर अनि यो तपाईँहरूलाई चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यो सेटअप गर्दाखेरि तपाईँको फोनमा पनि नोटिफिकेसन आउँछ क्या टुई टुई टुई टुई टुई नोटिफिकेसन आउँछ तपाईँहरूलाई अझ त्यो काम पनि रिमाइन्ड हुन्छ होइन कति कति नै लाग्छ र पाँच मिनट हो तपाईँहरूले चाहिँ पाँच मिनट टक्क बस्ने होइन यसरी बस्ने अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ लेट सपोज ल म बाह्रदेखि बाह्र बजेदेखि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ एक बजेसम्म चाहिँ लेट सपोज प्र्याक्टिस गर्ने होइन video video practice video practice भनेर यसरी गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि बाह्र बजेदेखि बाह्र बाह्र बजेदेखि एक बजे वान आवर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ अब त्यस पछाडि आएर यो यो यो हुन्छ अनि त्यस पछाडि अब लेट सपोज शुभम सरले अब आफ्नो हो के अरे चाहिँ ड्युटी ड्युटी तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो जब छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ दस कति अब नौ बजेदेखि अब तयारी हुनुपर्ने होला अब जब भनेर टक्क चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ nine nine thirty two nine thirty two तपाईँको चाहिँ बेलुकी कति अब फाइभ फाइभ पिएमसम्म अब तपाईँको ट्याक्कै क्यालेन्डर प्याक प्याक भयो नि त अब तपाईँको यस पछाडि फेरि अब तपाईँले चाहिँ ल अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेभेन सेभेन पिएमदेखि सेभेन पिएमदेखि चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ भनेर यहाँ मुनिपट्टि यसरी चाहिँ ट्याक्क मिलाएर राख्ने होइन तपाईँले मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ अनि टक्क चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ अनि सर र त्यो काम पनि रिमाइन्ड हुन्छ तपाईँको एकदमै पर्फेक्ट स्केड्युल भन्छ यसलाई टाइम ब्लकिङ भन्छ है पछाडि हामी टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा च्याप्टर पढ्छौँ टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा च्याप्टर हुन्छ टाइम म्यानेजमेन्टको विषयमा हामीले पढ्यौँ पढ्दाखेरि पढ्छौँ नै होला एक दिन त होइन पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ यो यो पनि हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ है क्लियर हुनुहुन्छ शुभम सर अनि अब यस पछाडि अब यो गुगल क्यालेन्डर पछाडि चाहिँ तपाईँको मुनिपट्टि के के छ त भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको चाहिँ गुगल ट्रान्सलेटर अस्ति हो के अरे चाहिँ तुलसरलाई मैले पठाएको यही हो जानिहाल्नु भयो तपाईँले जुन पनि ल्याङ्ग्वेज यहाँबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले हो के अब नेपालीमा मेरो नाम भनेर अब नाम भनेर यसरी नाम भनेर राख्नु भएन यतापट्टि बङ्गालीमा आइरहेछ होइन तपाईँको अब यसलाई अर्कोमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ गुगलले यस्तो फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको छ अब चाइनिज अब चाइनिज पनि बनाउन सकिन्छ होइन तपाईँको चाहिँ चाइनिज चाइनिज यसरी चाहिँ यसरी अब चाइनिजमा पनि यो आउँछ राइट सो यो गुगलले चाहिँ ट्रान्सलेटर दिएको छ अनि त्यस पछाडि आएर यो पछाडि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ गुगल फोटोज तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो के अरे चाहिँ फोटोज यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है गुगल फोटोज यहाँबाट फोटोज राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि आएर यो गुगल फोटोज पछाडि यो थुप्रै कुराहरू छ यहाँभित्र है एड सेन्टर छ सपिङ अब तपाईँहरूले सपिङ गर्नु चाह चाहनुभयो भने सपिङ साइट छ अनि फाइनेन्स आज चाहिँ तपाईँको वर्ल्डमा चाहिँ के भइरहेछ त क्रिप्टो वर्ल्डमा के भइरहेको छ एमाजोन यो स्टकहरूमा चाहिँ के भइरहेको छ सबै कुरा चाहिँ यहाँ देखाउँछ फाइनेन्स सेक्सनमा यो देखाउँछ अनि त्यस पछाडि आएर फाइनेन्स सेक्सनमा अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको डक्स होइन डक्स त चलाउन जान्नुभएको छ पक्कै पनि तुल सर शुभम सर डक्स थाहा छैन गुगल डक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले कुनै जस्तो के अरे कुनै कुरा लेख्न चाहनुभयो भने लेख्न चाहनुभयो भने अब तपाईँले लेट सपोज आर्टको बारेमा इबुक पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु है नि बुक पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले चाहिँ इबुक भनेको थाहा छ तपाईँले बुक पनि दुई किसिमको हुन्छ नि एउटा हार्ड बुक अर्को ebook soft copy hard book भनेको चाहिँ तपाईँले तपाईँले ओकेरे चाहिँ लेखेर ओकेरे चाहिँ पब्लिकेसनमा दिएर पब्लिस गर्नेलाई हार्ड कपी भन्छ सफ्ट कपी भनेको चाहिँ तपाईँलाई इबुक बुक लेख्न अत्यन्तै मन लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ पब्लिस गर्नका लागि चाहिँ बजेट भएन अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि बुक यहाँ मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ क्या होइन अथवा त्यसको लागि मात्र नभएर कुनै पनि कुरा तपाईँले चाहिँ यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ डक्समा सबै कुरा राख्न सक्नुहुन्छ गुगल डक्समा हेर्नु है जस्तो अब मैले मैले धेरै कुरा यहाँ राखेको छु होइन मेरो के अरे चाहिने डकुमेन्ट्सहरू मैले यहाँ राखेको छु होइन यो तपाईँको मल्टिभर्सिटीदेखि लिएर फाइनेन्सदेखि लिएर सबै कुराहरू इभन मैले यो तपाईँहरूलाई सिकाइराखेको ट्रेनिङहरू पनि इभन मैले तपाईँहरूलाई सिकाइराखेको ट्रेनिङहरू पनि कति मैले चाहिँ डक्समा चाहिँ राखेको छु क्लियर हुनुहुन्छ तुलजा हो डक्समा त्यसरी तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू लेखेको आर्टिकलहरू सबै राख्न सक्नुहुन्छ डक्समा अर्को छ गुगल सिट है अब शुभम सर फाइनेन्स पढ्नुभएको एक्स एक्सेल भने जस्तै एक्सेल छुट्टै भयो होइन तपाईँको चाहिँ गुगलले चाहिँ तपाईँको के दिएको छ सिट दिएको छ होइन यो सिटमा चाहिँ हामीले के के गर्न के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सबै कुरा राख्न सक्छौँ आफ्नो फाइनेन्सको कुराहरू सबै यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौँ राख्न सक्छौँ राइट फर इक्जाम्पल जस्तो तपाईँले चाहिँ एउटा हो के अरे गुगल सिट पछाडि हामी पढौँला यसकै मात्र पनि अब ट्रेनिङ दिन्छ बजारमा है जम्मा एउटा गु एक्सेल गुगल एक्सेल सिटको के अरे गुगल सिटको मात्र पनि ट्रेनिङ हुन्छ मार्केटमा तपाईँहरूलाई थाहा छ है विशेष गरेर यो फाइनेन्स पढ्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो ट्रेनिङ सिक्छ होइन जस्तो लेट सपोज अब तपाईँहरूले चाहिँ टक्क चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो सबै कुराहरू आफ्नो चाहिँ अब राख्न सक्नुहुन्छ क्या होइन यो अब तपाईँहरूले घटबट गर्न सक्नुहुन्छ भोलि अब तपाईँहरूले आफ्नो इमेल लिस्टिङहरू पनि यहीँ हुन्छ होइन यसरी घटबट बनाएर है इमेलहरू फोन नम्बरहरू अथवा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुभएको कारोबारहरू सबै यहाँ मिलाएर राख्न सकिन्छ गुगल सिट यसलाई भन्छ है मैले पनि गुगल सिट नै प्रयोग गर्छु अब त्यस पछाडि गुगल स्लाइड यो त पक्कै थाहा छ दुवैजनालाई गुगल स्लाइड त थाहा छ है गुगल स्लाइड भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रेजेन्टेसन बनाउनु पऱ्यो भने हामीले पढाउनु पऱ्यो भने सिकाउनु पऱ्यो भने बेस्ट अप्सन जसरी प पावर पोइन्ट अरू पनि छ पावर पोइन्ट पनि छ किन अब त्यो हार्ड कुराहरू गरिराख्ने सजिलो छ भने सजिलो प्रयोग गर्ने हाम्रो त के हो त भन्दाखेरि रिसोर्सेसलाई प्रयोग गर्ने हो यो किसिमको अब तपाईँको चाहिँ स्लाइडलाई प्रयोग गर्न सकियो है अब यस पछाडि भनेको यस पछाडि भनेको अब तपाईँको चाहिँ गुगल सिट भयो स्लाइड भयो बुक्सहरू तपाईँहरूले बुक्सहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँहरूले गएर चाहिँ जस्तो बुक सर्च गर्न सक्नुहुन्छ लेट सपोज तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न चाहनुभयो think and think and grow rich grow rich भनेर चाहिँ सर्च गर्नुभयो पाइन्छ कि पाइँदैन हेर ए पाइँदो रहेछ है अब तपाईँहरूले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ टक्क चाहिँ ओपन गरेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ है पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई डाउनलोड गर्न पनि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ यसरी इबुकहरू पनि तपाईँको चाहिँ पाइन्छ है यो बुक बुक सेक्सनमा गएर बुक्सहरू आफूले चाहेको बुक्सहरू यहाँबाट पढ्न सक्यौँ ब्लगर यो ब्लगर चाहिँ अब च्याप्टर हो यो ट्रेनिङ हुन्छ ब्लगिङको छुट्टै ट्रेनिङ हुन्छ युट्युब भने जस्तै ब्लगिङ चाहिँ गुगलको एउटा साइट हो अनि तपाईँको ब्लगिङ गरेर पनि मान्छेले पैसा कमाउँछन् हुन त म तपाईँहरूलाई यो ब्लगर प्र्याक्टिसको लागि ब्लगिङबाट पनि ब्लगिङ ब्लगर गर्न सक्नुहुन्छ ब्लग ब्लग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई भोलिको दिनमा ब्लग पनि हामी गर्छौँ त्यति बेला म तपाईँहरूलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि वर्ड प्रेसबाट गराउँछु जस्तो हो हाम्रो यो डिजिटल मार्केटिङ मध्ये अघि हामीले छुट्याएको च्याप्टर यो पनि हो युट्युब बाहेक अर्को चाहिँ एउटा च्याप्टर भनेको ब्लग पनि हो है ब्लग यो धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो ब्लग होइन आर्टिकल मात्र के हो त भन्दाखेरि युट्युब युट्युबमा भनेको चाहिँ आफूले बोलेर प्रेजेन्टेसन गर्ने कुराहरू भयो बोलेर गर्ने कुराहरू भयो ब्लग भनेको चाहिँ आर्टिकल लेख्ने कुराहरू जो जो इन्ट्रोभर्ट छन् उनीहरू चाहिँ आर्टिकल लेखेर आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्ने आफूले जानेको कुराहरू सेयर गर्ने होइन गर्ने हो जो के अरे एक्स्ट्रा भर्ड भन्छ के भन्छ एक्स्ट्रा भर्ड छन् उनीहरूले चाहिँ के के गर्ने त भन्दाखेरि टक्क भिडियो बनाउने युट्युबमा के अरे भिडियो बनाएर टक्क एडिट सेडिट गर्ने अनि त्यस पछाडि युट्युब हाल्ने क्लियर क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँहरू शुभम सर अल्छी त लागिरहेको छैन ओके सो यो ब्लगिङको बारेमा नि पछाडि मजाले हामी गरौँला के अरे मैले मैले त अब सुरु मैले ब्लगिङबाट नै गरेको यो ब्लगरबाटै गरेको लगभग दुई तिन वर्ष अहिले त म तपाईँको वर्ड प्रेसमा सिफ्ट भइसकेँ होइन तर तपाईँहरूलाई म चाहिँ यो योभन्दा ब्लग वर्ड प्रेस नै सायद सिकाउँछु होला तपाईँहरूले गर्दाखेरि जस्तो त्यस पछाडि आएर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्ल ब्लगिङ पछाडि तपाईँको चाहिँ अर्को भनेको गुगल ह्याङआउट भन्ने आजभोलि त छैन जस्तो लाग्छ यो गुगल ह्याङआउट पहिला चाहिँ थियो गुगल ह्याङआउट आजभोलि हट्यो गुगल ह्याङआउट भनेको चाहिँ यो गुगल मिट भने जस्तै हो सायद गुगल ह्याङआउटको साटोमा चाहिँ मिट आएको है गुगल गुगल ह्याङआउट भन्ने चाहिँ यसरी नै लाइभ कुरा गर्न मिल्ने टाइपको चाहिँ के अरे टुल्स हो अनि त्यस पछाडि आएर अर्को भनेको चाहिँ गुगल किप तपाईँहरूले ओके अरे चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरू है नोट्सहरू के तपाईँहरूले अब आफ्नो के अरे चाहिँ आइडी पासपोर्टहरू अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले फोटोजहरू पनि राखेको छु तपाईँहरूले गुगल किपमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो किसिमको इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरू तपाईँहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ गुगल किप्समा है अब त्यस पछाडि यो अब चलाउँदै गए पछाडि धेरै कुरा बुझिन्छ अनि त्यस पछाडि आज चाहिँ मैले इन्ट्रोडक्सन मात्र गराउँछु तपाईँहरूलाई अनि त्यस पछाडि आएर अर्को ज्याम गुगल ज्याम थाहा छ तपाईँहरूलाई यो पढाइराखेको छु नि मैले यो ज्यामबाट पढाइराखेको छु मैले तपाईँहरूलाई है यो अर्को चाहिँ गुगल ज्याम तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि इबुक पनि बनाउन सकिन्छ यो ज्यामबाट यहाँबाट सजिलो छ तपाईँको चाहिँ आफूले कोर्ने कुराहरू होइन तपाईँको चाहिँ आफैले हो के अरे ड्रइङ यसरी गर्ने है गर्ने कुराहरू छ जस्तो अस्ति मैले अटो ड्र भन्ने तुल तुलसरलाई चेक गर्नुभयो के सर होइन म गर्छु <laughs> कहिले गर्नुहुन्छ दुई महिना पछाडि <laughs> गर्दै जानुहोस् है गर्दै ठिक छ एनिवे गर्दै जानु सो यो अर्को के छ तपाईँको चाहिँ गुगल ज्याम भयो त्यस पछाडि आएर तपाईँको अर्को टुल छ यो पछाडि तपाईँको गुगल ज्याम छ अनि योभन्दा नि यो म सबै मोर फ्रम गुगल गर्छु अनि सजिलो हुन्छ किन त्यहाँ मेलमा जाने त्यो खोलिराख्ने गर्दाखेरि यहाँ सबै आइहाल्छ अब यो हामी कहाँसम्म पुगिसक्यो भन्दाखेरि यहाँ यहाँ हामी गुगल कन्ट्याक्ट फाइनेन्स सिमेल अनि ड्राइभको नि कुरा गऱ्यौँ गऱ्यौँ एन्ड्रोइड यो कुराहरू गऱ्यौँ क्रोम हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन यो सबै टुल्स नै हो तपाईँहरू आफै चेक गर्नु होला इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट मात्र तपाईँहरूलाई भनिदिइहाल्छु कन्ट्याक्ट डक्स अर्को ड्रइङ्स यो गुगल ड्रइङ्स तपाईँहरूले यो हो के अरे इमेलमा गएर यसो गर्नुहोस् सबै टुल्स आउँछ अनि मोर फ्रम गुगल गर्नुहोस् अनि यो गरिसके पछाडि यस्तो आउँछ अनि जस्तै यो ड्रइङ्स भन्ने यो त मैले चेक गरेको छैन सायद तुलसरको लागि काम लाग्छ होला ड्रइङ गर्नको लागि सायद काम लाग्छ कि चेक गर्नु होला है ड्रइङ्स नै भनेको छ नि त यहाँ ड्रइङ गर्ने नै होला नि त <laughs> है किनभने मैले काम लागेको छैन त्यही भएर चेक गरेको छैन छ अब इम्पोर्टेन्ट टुल्सहरू छ होइन मैले कहाँ चाहिँ यता चाहिँ लगिहालेछु यहाँ गएर अनि त्यस पछाडि आएर हामी यो पछाडि यो पछाडि मुनिपट्टि तपाईँको चाहिँ ड्रइङ ड्रइङ पछाडि तपाईँको चाहिँ ड्राइभ अनि यो अर्थ तपाईँहरूले चाहिँ ओ के अरे अर्थहरू हेर्न चाहनुभयो भने डेस्ट ओ के अरे लोकेसन होइन हेर्न चाह्यो भने यहाँबाट मजाले हेर्न सकिन्छ थाहा छ हाम्रो शुभम सरलाई गुगल अर्थ तोल सर यो गुगल अर्थमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो यो किसिमको आउँछ सपोज मानौ अब एउटा हेरिहालौँ न त अब एउटा चाहिँ यसो हेरिहालौँ आयो भने गुगल आड अहिले आएपछि हेरौँला अनि यो अरू अरू छ फाइनेन्स एकदम अर्को मैले तपाईँहरूलाई एक दिन एक दिन च्याप्टर सिकाउँछु गुगल फर्म एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूको क्लाइन्ट लिस्टिङको लागि Google form is most important thing अनि मैले आफ्नो इन्टरनेट मार्केटिङ गरिराख्दाखेरि अनि अन्य बिजनेसमा पनि यो एकदमै गुगल फर्मलाई प्रयोग गर्छु है सरहरू म तपाईँहरूलाई एक दिन यो गुगल फर्म बनाउन पनि सिकाउँछु तपाईँहरूलाई मजाले बनाऊ के अरे चाहिँ तपाईँको यो गुगल फर्म बनाएर चाहिँ धेरै काम गर्न सकिन्छ राइट एक दिन हामी यो यसको च्याप्टर पढौँला गुगल फर्मको हुन्छ है सो अर्को त्यस पछाडि आएर गुगल फर्म पछाडि चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अर्को तपाईँको चाहिँ यो जिमेल यो लर्न्स अनि त्यस पछाडि अरू एसिस्टेन्टहरू पनि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ गुगलले दिने टुल्सहरू नै हो गुगल च्याट मैले भनिहालेँ क्लासरुम विशेष गरेर यो पढ्ने हो के अरे स्टुडेन्टहरूको लागि बनाइदिएको क्लासरुम क्लासरुम अनि त्यस पछाडि आएर अरू यो फ्लाइट्सहरूको टुर्सहरूको के के के के छ तपाईँहरू आफै चेक गर्नु होला गुगल मिट हामीले गरिसक्यो Google one Google play photos अनि त्यस पछाडि प्ले स्टोर गेम्सहरूको विषयमा अनि टिभी वा गुगल वालेट आफ्नै छ किप पनि अर्को लेन्स यो लेन्सको बारेमा थाहा छ तपाईँहरूलाई यो के अरे लेन्स लेन्स सेट विशेष गरेर कस्तो भन्दाखेरि कुनै कुनै पनि के अरे बोट बिरुवा अथवा फुल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ चिन्नु भएन भने यसको नाम के हो भनेर चिन्नु भएन भने टक्क चाहिँ मोबाइल अन गर्ने अनि त्यो लेन्स ओपन गर्ने अनि टक्क चाहिँ हो के अरे त्यहाँ देखाइदिइसके पछाडि गुगलले भन्छ है गुगल लेन्स बुझ्नु है यो गुगल लेन्स अनि त्यस पछाडि आएर यो यो भयो अनि त्यस पछाडि यहाँ मुनिपट्टि न्युजहरू छ वाइफाईहरू म्यासेजहरू पिक्सलहरू होइन स्लाइडहरू पढिसक्यो ट्रान्सलेटर पढिसक्यो यो सबै छ अर्को अब इम्पोर्टेन्ट त तपाईँहरूलाई पक्कै हामीले थाहा छ गुगलको टुलमध्ये एउटा के हो त युट्युब हो युट्युब चाहिँ पहिला अरूले नै बनाएको हो तर पछाडि गुगलले किनेको हो थाहा छ नि शुभम सर तपाईँलाई थाहा छ सो यो टुल्सहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ गुगलको मुख्य टुल्सहरू हुन् है हामीले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने यो आफूलाई चाहे आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ यो टुल्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ है आफूले चाहेअनुसार यो टुल्सहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ अब तपाईँको चाहिँ अब यो सबै छ अब तपाईँहरूले हो के अरे गुगलले सबै सिकाउँछ भने यस्तो मजाले गरिदिएको छ जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस अब बुझ्नेलाई चाहिँ सजिलो जस्तो अब मानौ यहाँ मध्ये कुनै कुराहरू चलाउन आएन लेट सपोज चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गुगल क्लासरुम अथवा चाहिँ लेट सपोज यहाँ मध्येको कुनै कुरालाई चलाउन आएन भने ट्युटोरियल पनि राखिदिन्छ क्या यिनीहरूले मजाले ट्युटोरियलहरू पनि राखिदिन्छ मुनिपट्टि सो त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष छ है ठिक छ पछाडि त्यो हामी हेरौँला so those are the tools हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ अब यो कल्सको लागि म्यासेन्जरको लागि म्यास म्यासेन्जर जस्तै यो भोइस भन्ने अर्को छ टुल्स गुगलले बनाएको सो अब आजको सेक्सनमा चाहिँ हामी के गरौँ युट्युबलाई सुरु गरौँ कि अब भोलिबाट सुरु गरौँ आज हामीले गुगल टुल्स हेऱ्यौँ पहिला यो टुल सर शुभम सरलाई शुभम सर कतिको थाहा थियो यो गुगल टुल्सको बारेमा कतिको याद गर्नुभएको थियो गुगल गुगल टुल्सको विषयमा मैले हेरिरहेको थिएँ सर होइन मलाई त्यो जापानिज र कोरियन ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो क्या त्यो इन्ट्रेस्ट लाग्दाखेरि चाहिँ म त्यही गुगल टुल्समै गएर त्यो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भन्ने छैन त्यसमा गएर चाहिँ नेपाली अथवा इङ्ग्लिसमा लेख्थेँ अनि उता आउँथ्यो नि त त्यो ल्याङ्ग्वेजमा अनि त्यो प्रोनाउन्समा ओके गर्थेँ क्या त्यो साउन्डमा ओके गर्दैन उनीहरूले प्रोनाउन्स गर्छ अनि त्यसलाई नै रिपिट गरेर पनि भन्थ्यो क्या युज गर्थेँ सबै चाहिँ युज गरेको थिएन सर है कतिपय कुराहरू थाहा पनि थिएन है थाहा हुने कुराहरू चाहिँ मैले हेरिरहेको हुन्थेँ गुगल म्यापहरू हेर्थेँ है अरू कुराहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्थेँ दोज आर द टुल्स हामीलाई चाहिँ हामी भोलि हामी बिजनेस गर्दाखेरि चाहियो भने यो सबै टुल्सहरू हाम्रो लागि एभाइलेबल छ टुल सरलाई थाहा थियो ए <laughs> अब अब त थाहा भयो नि है थाहा भयो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आज लगभग आज धेरै अगाडि नबढाउँ होला अनि म आज तपाईँहरूलाई के देखाउँछु भन्दाखेरि टप अब तपाईँहरूलाई युट्युब के भन्छ अरे यो गुगल टुल्समध्ये गुगल टुल्समध्ये दुईवटा अप्सनबाट चाहिँ एकदमै पैसा कमाउन सकिन्छ होइन गुगल टुल्समध्ये पनि दुईवटा ठाउँबाट चाहिँ एकदमै पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ कुन कुन हो त भन्ने कुरा थोरै इन्ट्रोडक्सन गर्छु म अनि पछाडि हामी पढौँला त्यसलाई मजाले चाहिँ पछाडि भोलिको सेसनबाट हामी कन्टिन्यू गर्दै जाउँला त्यो टुल्सहरू गुगलको साइटहरूमध्ये हामीले गर्न सकिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर दुईवटा दुईवटा छ एउटा भनेको चाहिँ युट्युब राइट अहिले जस्तो top YouTubers YouTubers income in the world भनेर तपाईँ हामीले टाइप गऱ्यो भने सर चाहिँ लिस्ट देखाउँछ होइन यहाँ तपाईँको चाहिँ अहिले यहाँ देखाएको छ टप टेन भनौँ न त ल top top ten top top ten YouTuber income in the world भनेर हामीले हाल्यौँ भने यहाँ सर र देखाएको रहेनछ टप यहाँ छ कि लेट्स सी अपलोड हुँदैछ यहाँ देखाएको छ होइन गुगलमा गुगल कोही टुल्सहरूमध्ये तपाईँको चाहिँ अझ मुख्य गरेर दुईवटाबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ पैसा कमाउन सक्छौँ त्यो मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि युट्युब छ है एउटा के छ तपाईँको चाहिँ युट्युब छ युट्युबमा तपाईँको चाहिँ आज संसारमा चाहिँ टप युट्युबरले चाहिँ कति पैसा कमाउँदो रहेछ भनेर हेऱ्यो भने यो टप हाइएस्ट के अरे युट्युबबाट पैसा कमाउने मान्छेहरू चाहिँ रहेछन् होइन मिस्टर बिस्ट भन्ने उसले चाहिँ fifty four million per month कमाउँछ होइन ज्याक पल भन्नेले चाहिँ फोर्टी फाइभ मिलियन तपाईँको चाहिँ यो मार्क मार्की पिलर यो नामै ना नाम मलाई यो दुईवटा चाहिँ थाहा छ यो के के नाम छ होइन जस मिलियन मिलियनमा युट्युबबाट पैसा कमाएको पनि छन् मान्छेहरूले है हामीलाई यु युट्युबलाई अब युट्युब युट्युबबाट कसरी कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ त्यो पनि देखाइहाल्छु अब पैसा कमाउन चाहिँ देखाइहाल्छु अब गर्न चाहिँ तपाईँहरूले गर्छ बुझ्नु होइन अब युट्युबबाट कसरी कसरी हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु इन्कम वेज भन्ने अप्सनमा गएर मैले यहाँ नोट गरेर सबै राखेको छु तपाईँको चाहिँ गएर युट्युब है मैले यहाँ लगभग तपाईँको चाहिँ यति राखिदिएको छु तपाईँको चाहिँ के के छ भन्दाखेरि ways to work in YouTube and how we can make through money through YouTube भनेर एउटा मैले चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु होइन यसलाई कपी गरेर तपाईँहरूलाई नि म पठाइदिन्छु अनि त्यस पछाडि आएर भोलिको च्याप्टरमा यो पढौँला हामी युट्युबबाट कमाउन सकिने तरिकाहरू चाहिँ के के छ भन्ने बारेमा छ यो चाहिँ यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ गएर यहाँ गएर सानो भयो एकदमै सानो भयो तर म तपाईँहरूलाई यता च्याट ग्रुपमा नि पठाइदिउँला अहिले जस्तो हामीले कुन कुन माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जस्तो मोनिटाइज गरेर होइन मोनिटाइज भनेको चाहिँ अब तपाईँको तपाईँको चाहिँ one thousand hour watch time अनि के अरे चाहिँ तपाईँ के अरे four thousand hour watch time अनि त्यस पछाडि वान थाउजन्ड सब्सक्राइबर गरेर गर्ने भयो भोलि डिटेलमा हामी पढाउँला अहिले म सुपर च्याट गरेर गर्न सकियो एफिलेट मार्केटिङ गरेर गर्न सकियो कोचिङ कन्सल्टिङ गरेर गर्न सकियो अनि आफ्नै प्रडक्टहरू हो के अरे जस्तो तपाईँ हो के अरे तपाईँहरूले जस्तो तुलसरले आफ्नो प्रडक्टलाई युट्युबबाट प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ यो क्राउड फन्डिङ भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर भोलि तपाईँहरूलाई फन्डिङ चाहियो भने यो फन्डिङ क्राउड फन्डिङको अप्सन युज गर्न सकिन्छ स्पोन्सरसिपबाट गर्न सकिन्छ मर्चेन्डाइज लगायतको यो आठ दसवटा माध्यमहरू छन् युट्युबबाट पैसा कमाउन सकिने क्षेत्र है बुझ्नु नि भोलिको दिनमा हामी अझ यसलाई डिप डिपली हेरौँला दस बाह्रवटा सेक्सन छ अर्को चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि ब्लग होइन गुगलकै टुल्समध्ये अर्को चाहिँ के छ तपाईँको चाहिँ ब्लग भनेर छ बिएलओजी ब्लग है आज तपाईँको चाहिँ ब्लगरले चाहिँ top blogger top ten blogger income in the world blogger income in the world भनेर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यस यो तपाईँको तिमोथी सिकेप्स सिकेस तिमोथी सिकेस भन्नेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ वान मिलियन पर मन्थ कमाउँदो रहेछ आर्टिकल आर्टिकल आफ्नो के अरे साइटबाट होइन यसको पक्कै पनि जस्तो यहाँ गएर हामी हेरौँ उसको साइट पनि हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ तिमोथी सिकेसको चाहिँ कस्तो ब्लग छ त भनेर तपाईँले हेर्न चाहनुभयो नि यसरी जाने नाम टाइप गरेर टक्क चाहिँ कसरी गरिरहेछन् त भन्दाखेरि यसरी गएर मेरो आज नेट स्लो भइरहेछ कि तिमोथी सिकेस भन्ने चाहिँ सिकेस हेरौँ है त ए नै होला पक्कै पनि यो मान्छेले चाहिँ हो वान मिलियन कमाउँछ अरे होइन यो ब्लगिङ गरेर टप ब्लगर यो खासमा ट्रेडर पनि रहेछ सायद यो नहुन पनि सक्छ होइन तिमोथी सिकेस भन्नेले चाहिँ कति कमाउँदो रहेछ वान मिलियन कमाउँदो रहेछ अनि त्यसपछि पछाडि चाइरा फेरा फेराग्मी त्यो नाम पनि दुई कति हो दुई लाख पचास हजार पर मन्थ कमाउँदो रहेछ डलर डलरमा है फेरि अनि त्यस पछाडि यो त्यो ग्रिफिन भन्नेले कमाउँदो रहेछ दुई लाख अडतिस हजार डलर पर मन्थ कमाउँदो रहेछ साराह टिटस भन्नेले कमाउँदो रहेछ दुई लाख तपाईँको चाहिँ यो अर्को चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ ब्लगिङ है यो के अरे चाहिँ गुगलको टुल्समा हामीले यो दुईवटा टुल्सलाई हामीले प्रयोग गर्न जाने हो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यो के भयो यसरी गरेर यसरी गरेर राइट क्लियर हुनुहुन्छ शुभम सर तुल सो मुख्य गरेर भोलि कमाउनकै लागि हेर्छु यो अलमोस्ट मैले भनिसकेँ जसरी यो युट्युबको चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो त्यस्तै हो ब्लगिङको पनि यस्तै के अरे ब्लगिङमा पनि यही यही कुराहरूलाई हामीले गर्न सक्छौँ मोनिटाइजेसन स्पोन्सरसिप कुराहरू एफिलिएट गर्ने कुराहरू नै अलमोस्ट हो र those are the two main tools तपाईँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ है त तुल शुभम सर क्लियर हुनुहुन्छ सो ल हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ होला आजको सेसनमा चाहिँ हामीले जस्ट टुल्स हेर्ने गुगलको टुल्स हेर्ने काम मात्र गऱ्यौँ अब भोलिबाट चाहिँ हामी युट्युब सुरु गर्छौँ युट्युब युट्युबको बेसिक कुराहरू सुरु गर्छौँ अनि धेरै कुराहरू त अब पछाडि पढ्छौँ अनि त्यस पछाडि फेस के अरे युट्युबको सके पछाडि फेसबुकको गर्छौँ फेसबुक पछाडि फेसबुक अलमोस्ट गरिसके पछाडि हामी पछाडि कति कति च्याप्टरहरू हामीले यो एफिलिएट के अरे डिजिटल मार्केटिङकै पार्टहरू सबै भ्याउँदैनौँ किनभने भ्याइँदैन कि बिस पच्चिस दिनमा कभर गरेर अनि सायद यो युट्युब युट्युब सकिसके पछाडि बिचमा कन्टेन्ट मार्केटिङको हामीले सायद सेसन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यो पढिसके पछाडि कन्टेन्ट मार्केटिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हुन्छ धेरै कुरा इन्टर कनेक्टेड छ है शुभम <laughs> सर सेसन कतिको इन्जोइङ अथवा boring how is feeling boring छैन सर है अब कुराहरू सिक्न धेरै नै बाँकी छ है अब धेरै नै कुराहरू सिक्नु छ माइन्डमा राख्नु छ सिटअप गर्नु छ होइन बुझ्नु छ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु छ अरूलाई नै बुझाउनु छ है त्यो विषयमा चाहिँ सोचेर बसिरहेको छु एकदम तपाईँहरूले अब अहिले सिक्दै जानुहुन्छ फेरि भोलि तपाईँहरूले अरूलाई सिकाउँदै गएपछि झन् आफू अपग्रेड हुँदै जान्छ हजुर धेरै है तुल सर तपाईँको केही छ राय सल्लाह सर हुन्छ ल त्यही हो सुनेर आनन्द लिइरहेको हो ल नानी बाबुहरूलाई अब चलाउन दिने साइटहरू पनि थाहा पाउनुभयो तपाईँले त्यो एकदम ख्याल गर्नुहोस् यो चाहिँ कस्तो इन्सिडेन्ट कस्तो इन्सिडेन्ट मोबाइल छ होइन मेरो एउटा मेरै मोबाइल चलाउने हो बच्चाले ए हजुर अब तपाईँहरूले बच्चा बच्चाको लागि पनि छुट्टै हो के अरे अकाउन्ट चाहिँ गुगल अकाउन्ट तपाईँले चलाउने त त्यही अकाउन्ट भइहाल्यो यो चाहिँ के के के छ स्टोरी भन्दाखेरि जस्तो किन यो बच्चाहरूको लागि छुट्टै र तपाईँको चाहिँ ठुलो मान्छेको लागि छुट्टै बनाइदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो एउटा गुगलकै मान्छे ऊ चाहिँ ठुलै मान्छे गुगलको अनि उसलाई चाहिँ के अरे उसको छोराले चाहिँ जहिले युट्युब हेर्ने रहेछ होइन अनि ऊ के अरे चाहिँ एक दिन सुन्दर होस् सुन्दर पिचाइले चाहिँ के अरे ऊ चाहिँ अनि त्यो अफिस ढिलो आउने होइन के अरे चाहिँ अलिकति टेन्सनमा आउने भयो क्या त्यो के अरे त्यो के अरे त्यही काम काम गर्ने मान्छे गुगलमा काम गर्ने अनि सुन्दर पिचाइले सोधेछ क्या हो के अरे चाहिँ त किन ढिलो आउँछस् अनि आजभोलि यस्तो देखिन्छ भनेर के अरे सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो के अरे काम गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो गुगलको एउटा टिमले चाहिँ के भनेछ भने हेर्न सुन्दर हो के अरे चाहिँ मेरो के अरे बच्चालाई मैले टाइम दिन दिँदाखेरि यो के अरे चाहिँ म यस्तो भएको मेरो बर्बाद भयो मेरो बच्चाले त के अरे चाहिँ युट्युब हेरेको हेरेकै गर्छ के हेरेको भनेको त गलत कन्टेन्ट पो हेरेछ सुन्दर अनि त्यस पछाडि बल्ल हो के अरे चाहिँ सुन्दै सुन्दर पिचाइलाई चाहिँ वास भएछ क्या हो बच्चाहरूको लागि त छुट्टै पो अकाउन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर अनि त्यसरी यो क्रिएट भएको कथा मेरो भर्खर दस वर्ष भएछ गुगल के अरे हुन्छ जिमेलमा तपाईँले फर माई किड्स भन्ने अप्सन आउँछ तपाईँले यसरी क्रिएट गर्दै जानुभयो भने फर माई किड्स भन्ने अप्सन आउँछ क्रिएट गर्दाखेरि अनि त्यस पछाडि आफ्नो बच्चाको लागि त्यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ है त आजलाई हामी छुटौँ भन्दै नमस्कार र बाई बाई भोलि हामी युट्युबको सेसनमा भेट्छौँ स्योर स्योर हजुर हजुर सर यो बिजनेस मल्टिभर्सिटी जुन हाम्रो प्रोग्राम छ नि सर हजुर हजुर यसको कोर्सहरू अझै पनि ओपन भएन भोलि भोलि भोलि चाहिँ मैले लास्ट हजुर लास्ट भोलि चाहिँ मैले टाइम दिएको छु सरी फर द्याट मैले भोलि चाहिँ जसरी गरिदिनु भनेर मैले भनेको छु है भोलिसम्म अन्तिम वेट गराउन है ल त्यही गरौँ हस् थ्याङ्क यू ल गुड नाइट वेलकम